vous emmène au Sommet des Entrepreneurs, un événement organisé par le Venture chaque année. Le Sommet, c'est un moment de rencontre idéal pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, avec des ateliers, des talks, un marché de start-up, des rencontres et des conférences. Alors l'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être de montrer nos lunettes connectées. si on va filmer les réactions des gens, voir ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent et euh, qu'est-ce qui se passe quand on porte un dispositif joué euh, comme celui-ci. Suivez-nous c'est excellent. Bah, moi, je te dis, je m'attendais pas du tout. <laughs> Et en vrai, tu vois, ce genre de truc qu'on voit euh, un peu dans la science-fiction, etc., t'as l'impression que c'est gênant, que ça vient devant toi, que ça te prend toute ta vue, mais pas du tout. Là, franchement, je suis, ravi de voir ça. Ah ouais, ah ouais C'est incroyable. Et en même temps, tu peux voir les gens, tu vois, c'est ça qui est assez je préfère ça au truc que j'ai dans ma bagnole. Je la route. Je me pose plein de questions au niveau du cerveau en fait. Et, là je reconstitue ton, visage devant ceci en, en partie et derrière. J'essaie de trouver un mot, c'est euh, déroutant. Euh, parce que j'ai l'impression d'être libre, enfin, de trouver mouvement et d'avoir quand même un support. Euh. Je veux dire, le passage entre le réel et le virtuel, n'est pas du tout choquant, quoi, en fait. On se retrouve vraiment bien. Franchement, c'est cool. C'est quoi le... Dans le sens où on s'attend pas avec euh, un si petit écran à genre avoir toute la lunette, qui passe tout l'œil droit était vraiment euh, immergé, on va dire, dans, dans le truc. Si je veux voir correctement devant moi, je dois baisser. Et là, il faudrait, je crois qu'il faut un peu le régler, il faut avoir l'habitude, il faut un peu le régler. Et ça ne gêne pas tellement que ça. Il y a encore êtes intéressé par ce produit, vous voulez le tester, contactez-nous.